Θα καθαριστεί η πλατεία. Η πλατεία απόψε λοιπόν για να έχουμε πλατεία θα αδειάσει η πλατεία θα καθαριστεί. Θέλετε να συνεργαστούμε με Είναι εδώ, είναι εδώ Είναι εδώ, είναι εδώ λοιπόν, Ακούσατε την κυρία είναι Δεν Μισό λεπτό, προτείνω ότι κάποιος υπεύθυνος να μιλήσει στο μικρόφωνο όλη την πλατεία να ακούσει. Και χρειαζόμαστε τη νομική προστασία εδώ, τώρα, τώρα χρειαζόμαστε τη νομική προστασία. Ο εισαγγελέας δεν έχει χαρτί επάνω τους. Κάποιος υπεύθυνος να μιλήσει από εδώ να το ξέρει. Να το ξέρει όλη την πλατεία, σιγά σιγά. Σαν να έχουμε κάνει συσυνέλευση, μιλάει ο ένας μόνος. Μπορείτε να μην μιλήσει από εδώ η εισαγγελίας. Να μιλήσει από εδώ η εισαγγελέα. Παιδιά, βγάλτε τηλέφωνο. Ξέρετε, οικονομικού να έρθουν τώρα εδώ πέρα. Τηλέφωνο οικονομικού να έρθουν. Αυτό. Γιατί δεν μιλάει για παιδιά ο ένα. Αφήστε το μικρόφωνο. Αφήστε το μικρόφωνο. Αφήστε το μικρόφωνο. Κάντε λίγο χώρο. Λίγο χώρο. Ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο. Ναι. Ένα συντονιστή. Ένα συντονιστή. Ένα συντονιστή. Σαν με φυλακή συνέλευση. Ένα μιλάει, μιλάει εισαγγελέα να πει το όνομά τη και τέτοια επίσημα. Ένα συντονιστή. Και το χαρτί. Όλε οι διαδικασίε είναι επίσημε. Στα πλαίσια εκτέλεση. Στα πλαίσια εκτέλεση. Εδώ κύριε δεν έχω έρθει με το όνομά μου, έχω έρθει με την ιδιότητά μου. Ναι. Εσεί είστε με το όνομά σας. Δεν είναι τη λένε. Μην κάνουμε την ίδια δουλειά που μας κάνει. Αφήστε την να μιλήσει. Λοιπόν, Σα είπα πριν ότι η πέθρια η κατάσταση σε δημόσιο χώρο είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Εσείς εδώ τώρα εγκαθιστάμενοι στις σκηνές στην πλατεία Συντάγματο καταλαμβάνεται δημόσιο χώρο και είναι ποινικό αδίκημα. Άλλο η διαδήλωση που μου είπατε για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Άλλο διαδήλωση, άλλο η εγκατάσταση. Εσεί εδώ δεν έχετε τώρα διαδήλωση. Έχετε εγκατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζω. Στα πλαίσια λοιπόν εκτέλεση εισαγγελική παραγγελία. Τη εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, μάλιστα. Η κυρία Ράικο Ελένη, προϊσταμένη, είναι γνωστή τη πάση για καλά πράγματα που κάνει στον τόπο. Κατά εκτέλεση λοιπόν τη εγγελική παραγγελία για ενέργεια προκαταρκτική εξέταση και καθαρισμό από το Δήμο τη Πλατεία Συντάγματο γίνεται αυτή η επιχείρηση σήμερα. Εσεί τώρα, σα λέω, σα λέω, σαν εκπρόσωπο τη πολιτεία, ότι όλοι αυτή τη στιγμή διαπράττεται ποινικό αδίκημα. Έχετε δικαίωμα, έχετε δικαίωμα να βγείτε από τι σκηνέ, να φύγετε δεν θα σας πειράξει κανείς μέχρι τώρα. Ακούστε λίγο και τις σκηνές. Μιλάω για τις σκηνές. Μιλάω για τις σκηνές. Μπορούμε να ακούσουμε μιλάω για τις σκηνές. σκηνές είναι μέρος της Αθήλου. Για να ολοκληρώσει λίγο αυτό που θέλει να πει η γυναίκα. Να ολοκληρώσει τη σκέψη της λίγο. Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν είμαι εδώ πέρα ούτε να κάνω διάλογο νομικό, ούτε, να... ούτε πανεπιστημιακό είμαι να αναλύσω συνταγματικά αντικειμένα, έτσι. Εκτελώ η παραγγελία αυτή τη στιγμή. Έχετε δικαίωμα να βγείτε όσοι έχετε σκηνέ και να πάρετε σκηνέ ο Δήμο. Θα καθαρίσει η πλατεία σήμερα. Αυτή τώρα άμεσα. Ωραία, τι άλλαξε στι 60 μέρε, γιατί αυτό δεν έγινε πριν 60 μέρε. Μόνο αυτό το τελειώνω. Όσοι παραμείνουν μέσα στι σκηνέ εγκατεστημένοι, με τη διαδικασία του αυτοχώρου διαπράττουν το αδίκημα παράνομη και υπέτρια εγκατάσταση του κατάλληλου δημόσιου χώρου, Συλλαμβάνεται και φεύγει αυτό χωρίς την εισαγγελία. Πριν 60 μέρες δεν ήταν αυτό αδίκημα, τώρα έγινε. Πριν 60 μέρες, πριν 60 μέρες. Πριν 60 μέρες δεν ήταν αδίκημα αυτό. Παρακαλώ λιγάκι την υπομονή σας να σας ακούσει να μιλήσει και η νομική υποστήριξη μια ερώτηση από τους νομικούς μας. δεν Είμαστε διαδηλωτές. από τι, από τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους θα καθαρίσετε την πλατεία. Από τους ανθρώπους θα καθαρίσετε, την πλατεία έλεγα σκηνές αν τα πανό είναι με ποιο δικαίωμα Bota Παρακαλώ μικρόφωνο. Παρακαλώ οι διάλογοι σας στο μικρόφωνο ώστε όλοι δικαίωμα να ακούσουμε. 全ソルティスやシールド、これがいて、で、硬い人もしこれに貸してくれない。いや、すごいんだよ、お前。Este Chile porque não está aqui. Ελάτε για συνέντευξη. το μικρόφωνο. Παιδιά, λοιπόν, παιδιά μου ακούτε λίγο του συντέρματος. Μπορούμε να μην δώσουμε το δικαίωμα που έχουν πάρει τους ή άλλους. Υπάρχει ακρεμίζει όλο αυτό και να τους πούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Μπορούμε να τα ξυλώσουμε μόνοι μας. Ωραία, να κάσουμε τώρα. Ωραία, να κάσουμε τώρα. Να κάσουμε τώρα. Να κάσουμε τώρα. Έχουμε το δικαίωμα. Έχουμε το δικαίωμα. Είναι περιουσία μας. Πρέπει να τα πάρουμε. Το ότι τα κατεβάζουμε μπορεί να είναι δικαίωμά της. Το ότι είναι δικά μας όμως είναι δικαίωμά να τα κρατήσουμε. No, I'm out. And I need you to end my, video fasting. Because one can told me, là ?» Je I said, Je and then he speak to me in English. Je there. Like it's suis Hey! Gracias. I, am sorry, where, where, are you going? I'll Help you. Extra, extra.